Велика субота. День, який поєднує між собою дві кульмінаційні події в історії людства Страсної п'ятниці, дня розп'яття і смерті Спасителя і дня Його переможного Воскресіння. Все страшне позаду. Творця світу вбили, того, хто любив нас, любив всіх без винятку, хто всіх ісціляв від недугих хвороб, хто лише одним дотиком звільняв від джерела тління, хто словом міг позбавити від смутку і скорботи. Він і на Христі е, обіймає руками весь світ, але для самого світу він виявився зайвим і непотрібним. І тому його було віддано на смерть, що він вмирав і не просто вмирав, а вмирав довго, терплячи при цьому нестерпні болі. Та і чашу цієї лютої смерті йому довелося випити не серед людей а далеко, там, на вершині гори, щоб здалеку можна було спостерігати на того, хто собою змусив зворухнути весь світ. Так було задумано злим генієм людського розуму. І от у суботу ми стоїмо біля плащаниці, що з нами собою гроб Господній. Е, тіло, що страждало, він почив, а душею, що сяє слави божества. Він сходить у пекло і розсіює темряву його. Кайдани пекельні розпадаються, і вже пекло не в силах втримати тих, хто Бога прагне. І в душах померлих радість, сам Господь тепер з ними. Цією блаженою радістю і жахливими спогадами окутана таїна Великої Суботи. У храмах цього дня під час літургії замість херовімської пісні співається дивовижний гімн, який починається словами Да молчиться плоть чоловіча, і ніщо же зі мною собі да помишляє. Субота у перекладі з єврейської означає спокій. І тому не випадково це торжество покою відбувається саме в цю суботу. Це субота перемоги, субота Пасхи. Не випадково у часи своєї давнини у день найбільшого християнського свята посеред храма поміщалася ікона зі жестя Христа у пекло. Примудрий Соломон говорив колись: любов міцна, як смерть, але Христос явив світові, що любов сильніше смерті. І от ми тепер трепетно очікуємо того моменту, коли і до нас дійде ця переможна звістка, коли ми почуємо те, що у пеклі гріміло і що пожаром до небес піднялося відчуємо благодатне сяйво Воскреслого Христа. Перед любов'ю Христовою все виявилося крихким і безсильним. Господь отримав свою перемогу, і нам залишається лише відчути, побачити це чудо, щоб спромогтися увійти в цю радість, у це прибереження буття. Віднині немає смерті, є лише успіння, тобто тимчасовий сон після котрого відбувається пробудження. Відтепер немає перешкод між людьми, між нами і Богом. З нами радість, з нами надія, з нами живоносне джерело життя, з нами непереможний і вічний, тому що Христос Воскрес.